अस्सलाम वालेकुम नाजीन कैसे हैं ठीक हैं आज मैं आपको अपने गांव वाले चाकानी लेके आया हूँ मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है मैंने सोचा देखें जी ये है मेरा गांव